ಹಚ್ಕೊಂಡ ಬಂದರ ನಾನು ಕಿಚ್ಚನ ಸಾಂಗ ಕೊಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೀರಿಗಾಗ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಬಂದರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡುಗಿ ನೀ ಬರತಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಸಂದಿಗೆ ಗಾತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಗಾತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಬಂದ ಬಂಗಾರ ನಾನು ಕಿಚ್ಚನ ಸಾಂಗ ಕೊಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೀರಿಗಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಂಜುನ mobile number eight two one seven six seven double zero four ಅಂತ ಬರದಿದ್ದಿ ಅಂಜಿನ ಗುಡುಗಿ ಜಡಿಯ ಬಳಸಿ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಪೋನಿಲಿ ಹಚ್ಚತ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಪೋನಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೆಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಲಂಗೇಳ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾತ ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ ಹೇಳಲಿ ನೋವ ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹೋಗ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಬಂದ ಕಿಚ್ಚನ ಸಾಂಗ ಪಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೀರಿಗಾಗ ಬಾಳತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಕ್ಕೇರ ಸೋಮನಾಥನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ತಂದ ಪಟ್ಟಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಹೆದರುವುದಾದ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸೈತನ ಜೋಡಾಗಿ ಇರಬೇಕ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಜೋಡಿ ನಂದಿ ಈಗ ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಜೀವಂತ ನೀ ಕೊಂದಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಲಿ ನೋವ ನಾಯಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೋಗ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಬಂದರ ನಾನು ಕಿಚ್ಚನ ಸಾಂಗ ಕೊಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೀರಿಗಾಗ ಎಂತೆಂತವ್ರು ಬಂದ ಬಿದ್ದರ ನನ್ನ ಕಾಲ ಕೆಳಕ ನಾವು ಕೇಳ ಮೊದಲ ಆನೆ ಗುದ್ದಿ ಕೆಡವಿ ನೆಲಕ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ ನನಗ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕಾರ ಹರದ ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಲವ್ ಲೆಟರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತಂದ ಕೊಟ್ಟಿನ ಗೆಳತಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀ ದೂರ ಹಿರೇ ಹಳ್ಳ ಊರಾಗ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗೆಳೆಯರ ಇವರದು ಕೇಳ ಹುಲಿಯ ಅವತರ ಈಗ ಸಾಕರ ಹುಡುಗನ ಮರ್ತ ಹಂಟಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು ದೂರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಾತಾವರಣ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಬಂದರ ನಾನು ಕಿಚ್ಚನ ಸಾಂಗ ಕೊಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೀರಿಗಾಗ ನಾವು ಊರಾಗ ಹೊಂಟರ ವೈರಿ ಯಾಕ ನೋಡಿ ಉರುತಿ ನಾವು ಇಟ್ಟವ ಆಂಜನೇಯನ ಮ್ಯಾಲ ಬಾಳ ಭಕ್ತಿ ನಾ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಎಂತಾದ ತಂದ ಇಟ್ಟಿ ನನಗ ಎಂತ ಗತಿ ಸೈಲೆಂಟ ಹುಡುಗನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದಂಗ ಶ್ರೀಗಂಧ ಹನುಮಂತ ಇಟಾಚಿ ಮಾಡಿ ಅದ ತಡಿಲೆ ವೈರಿ ಸುದೀಪ ನನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಮಾಡ್ತೇವ ಬರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಮೆಲ್ತಿವಿ ಚಂದ ತಮ್ಮಿದ್ರ ತಡಿ ವೈರಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಮನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಿಲಸಲ ಇಲ್ಲದ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನರಕದ ಚೀಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಬಂದರ ನಾನು ಕಿಚ್ಚನ ಸಾಂಗ ಪಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೀರಿಗ